consistency of uh, simultaneous simultaneous linear equations equations आज हम पढ़ेंगे consistency of simultaneous linear equations हमारे पास सपोज एक सिस्टम है A one one X one plus A one two A one two X two plus A one three X three so A one N X N is equal to B one A two one X X one plus A two two X two plus so A two N X N and so on so on a m1 x1 plus a m2 x2 plus so on so on so on इस तरीके से a m n x n is equal to b M ये लीनियर सिस्टम है जिसमें m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है तो हमारे पास इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा representation इसका आ जाएगा हमारे पास a one x1 plus a one two sorry a one one a12 so on a1n coefficient matrix a two one a two so on a2n so on so on am1 am2 सो on a m n यहाँ पर variable matrix X X one two so so X N और equal B b1 B bn and so on so on तो ये सिस्टम हमारे पास कहला रहा है कि साहब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से मैट्रिक्स में हमने यहाँ पर ले लिए इसके कोफिशेंट वेरिएबल्स वेरिएबल्स कौन कौन से एक्स वन एक्स वन का variable one one two one M one X two का variable A one two two two two M two and so on इस तरीके से दूसरी मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है ये X one X two X three ये हमारे पास आके variable matrix three zero in matrix representation को हमने इन शॉर्ट लिख लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में capital A X is equal to P where A जो है coefficient where A is coefficient matrix matrix X is variable matrix variable matrix b अब यहाँ पर हम सिस्टम को टू टाइप्स डिवाइड कर सकते हैं number one if B is not equal to zero और if B is equal to if P is not equal to zero तो सिस्टम कहलाएगा हमारे पास non homogeneous non homogeneous simultaneous टेनियस लीनियर इक्वेशंस तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग मेथड होंगे सॉल्व करने के लिए पहले अगर हमने ये बना लिया तो यहाँ हमें चाहिए होगा एक matrix augment matrix augment matrix ये मैट्रिक्स हम निकालेंगे इसको कहेंगे C is equal to A and B ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब सारा नॉन होमोजीनियस